mara nyingine tena karibuni katika mafunzo yetu ya website ya kwa lugha ya Kiswahili. Kama tulivyoona katika toleo letu la kwanza na la pili, tuendelee na toleo la tatu. Tafadhali fungua peji yako ya index ili tuweze kuendelea na mafunzo yetu. Fungua eh, faili yako ya style.css. Style.css tulisema kwamba ni mfumo wa ku kupendezesha website kutokana na matumizi ya mtumiaji na ili kuboresha uh, website yako. Basi sasa, katika kuendelea na kodi tutengeneze hapa class selector. So bonyeza nukta, bonyeza top, eh, andika top logo, mm, weka name fungua Calibres, funga Calibres. Tudefine hii uh, class yetu. Ngoja tuweke tuweke comment kidogo mbio mbio, tuseme kwamba tukopi haya maelezo yaliyokuwa hapa, sawa, mbio mbio bila kupoteza muda. Kama naenda haraka haraka, wewe utatuliza, utaenda taratibu ili uweze kuelewa side. So hii inaitwa class selector. Kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha vitu vingi, sio kitu kimoja. So, tuweke hapa vitu vingi, ndio kazi ya uh, class selector. Kwa hiyo tuseme kwamba hii class selector tunataka font family, font family iwe uh, ya satisfy aina maandishi satisfy and uh, eh, iwe katika katika sans serif. Tayari tuseme kwamba tunataka ukubwa wa maandishi yetu uwe tuweke 65 pixels kama tulivyoongea awali, kama hujuma na pixels, fanya research kidogo tu, utaona maana yake. Tuseme margin ya wake kwa juu iwe ni tuseme uh, pixels 140. Pia tuseme kwamba rangi ya maandishi yetu tunataka yawe katika hii kodi ya color, tunasema yep. Sawa, tayari tumeshatengeneza class selector yetu. Twende sasa katika page yetu ya HTML tutengeneze link itakayokutanisha itakayokutanisha hii na hii hapa. So tuweke h1 tuseme class tuje, kat, tuje katika hii class id yetu tukopi hili jina kwa sababu tunataka hili jina ndo lilinki likutanishe na hii peji yetu kwa ajili ya mteja au mtumiaji aweze kuona. Sawa? Kwa hiyo tumeipa hapa h1 eh, tumeipa h1 sawa. Alafu tuseme hapa, tuandike tunayotaka, tuseme eh, karibu, tuseme jina la hoteli hili hapa, alafu tufunge hapa e h 1 tayari. Hapa tayari kabisa. Kwa tumesema kwamba tunachukua hii class selector, kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha vitu vingi. Hii algorithm inasema kwamba chukua haya maelekezo tunayoipa kompyuta, haya maelekezo yote yaweke ndani ya hii class eh, selector. Hii class selector ije ikutane na hii ije ikutane na hii eh, class pia ya jina kama hile hile kama ile tuliyoweka pale, alafu iweze kuleta mabadiliko katika uh, hii class ambayo inaishia hapa na mteja aweze kuona matokeo. Kwa hiyo tunakwenda katika hii eh, page yetu tunataka tuone matokeo, weka bonyeza kulia, njoo open with, njoo katika Chrome au browser unatumia wewe au unayoona kwamba inakufaa na tuone matokeo. Matokeo ndio haya tunaona hapa. Kwa hiyo tumeona kwamba haya ndio matokeo ya kodi tulizoandika. Line za kodi hii hapa leo tume, tumeandika hii line ya kodi kuanzia hapa mpaka hapa, ambao ndio matokeo yake unaona, ndio maandishi haya hapa na katika css katika css tumeandika hii algorithm haya maelekezo ambayo tumeyapa kompyuta ifanye tumesema kwamba haya ndiyo maelekezo tunataka hapa kwa mfano ukitoa ukibadili hii rangi ukiweka nyekundu red bonyeza utaona matokeo ya hii algorithm inabadilika moja kwa moja kwa sababu tumebadilisha kodi unaona inanipa nyekundu vile vile ukitoa haya maelekezo kusema hapa, tumesema ukubwa wa haya maandishi iwe 65 pixels, tukisema iwe namba iwe tano tu, pixel tano. To save, njoo hapa, bonyeza, ona maandishi yashakuwa madogo kule, hata hayaonekani. Tukisema iwe 15, tuongeze 15 hapo. Save, njoo hapa, load tunaona maandishi yale pale, bado ni madogo kwa mtumiaji kuona. Kwa hiyo tumesema si pixels iwe ni sitini na tano. Sawa, tuje hapa tu reload tunaona matokeo ndio haya. Kwa hiyo katika siku ya leo tumetengeneza hii class, ni muhimu sana kuelewa na kwenda taratibu ili eh, mtu anajifundisha aweze kuelewa kwa makini. Haina haja ya kuandika vitu vingi. Kwa hiyo hii kodi moja tu inaitwa class selector. Sawa, class selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha vitu vingi. Utaona ninachomaanisha. Na class selector inaanziwa na eh, nukta au dot, lakini eh, id selector inaanziwa na hash. Hii hapa alama ya reli au hash. Asanteni sana. Ah, kwa siku ya leo, na tovuti yetu pindi itakapomalizika itakuwa kama hii. Kwa hiyo katika toleo letu la nne tutaona jinsi gani tutarekebisha haya maandishi yaweze kuwa mfumo huu na yaweze kuwa katika hali kama hii e, ya kupendeza na katika hii style. Kwa tunaona leo tumeishia hapa na tunaona jinsi yalivyo. Sawa. Kwa turudi katika kodi yetu tuweze kubadilisha tutoe hii e, nyekundu tuweke kala kodi yetu ya orange save turudi hapa reload sawa sawa asanteni sana kama nilikuwa naenda mbio mbio kwa haraka basi wewe utaenda taratibu kwa mafundisho haya ili uweze kuelewa zaidi